história da sua cidade, do seu bairro, da sua família, do seu povo? Quais são as memórias que nos atravessam? Esquecer e lembrar podem não ser escolhas. Quem define o que lembramos e o que esquecemos? Qual é a memória hábito que habita o nosso corpo, a nossa casa, o nosso fazer? Qual é a memória do mar? a gente forja a memória que nem ferro. O que é esse território que abrigou tantos quilombos, entre eles o segundo maior do país, em que hoje é marcado pela segregação racial? É a partir dessa pergunta que o Lab Procomum dará início a uma travessia. Como ponto de partida, encontramos a dor da diáspora, do sequestro em África. Memórias de dor, não só do ontem essa travessia também tem um ponto de chegada, que é nos conectar às memórias de libertação. Memórias que são celulares, não lineares, cósmicas e universais. Ao lembrar, vamos nos curar. A negritude na Baixada Santista tem é um processo de pesquisação desenvolvido pelo Lab Procomum, conectando diferentes pessoas em busca de um mapa amplo da criação afro-brasileira. Vamos nos lembrar, narrar, criar, existir e resistir inventando novas memórias e um novo futuro.